bilog. May medium pa? Ah, sige. Isang try, Malalaki rin, no? May medium pa? 140 na po. Ah, sige. Isang tray be.